En este vídeo vamos a aprender a levantar un perfil topográfico. En la descripción del vídeo te dejo la actividad por si quieres ejercitarte.